qalbimiz to'la suv to'tiyo yurt tuprog'i yiltirab turar mag'rur o'zbekiston bayrog'i rangi hayot misoli yulduzlari hiloli mustaqillik timsoli o'zbekiston bayrog'i iftixor dilimizda u yo'ldosh yilimizda Yuksalar qo'limizda O'zbekiston bayrog'i. Gumbazlarda yuksakda, peshtoqlarda falakda, ko'ngillarda yurakda O'zbekiston bayrog'i.